受太大的打击了，他们活下来就让伤痛增加。为此，你可以感谢贵公司的高层。这个呢，我们已经在尽全力了，让这辆列车开始运作，就救走一些幸存者。大我需要帮忙。

Nice.